Lapor komandan, situasi saat ini sedang banjir, ketinggian air satu dengkul. Izin untuk evakuasi, laporan selesai. ternyata ada Strike fish on! Mantap! Mantap. Oh yeah. This is fish. Mantap. This is fish. Oi. Oh, ini baru ikan. Mantap. Alhamdulillah. This is fish man. Ku sangkakan sangkut ternyata sangkut ikan. Mana beg aku? This is fish, you know? Ku sangkakan ku pau ternyata tidak. Hmm. This is fish. Ini bau ikan. Ini baru ikan dikatakan. Mantap. Ini baru mancing guys. Kau tengok eh baling ketuk ah ha, ketuk nampak terus makan ha, yang mana kawan-kawan duk cekap pergi mengain nak suasana je tu tak nak ikan pun nak suasana ah bohong yang benarnya seharian kau dah kumpau kau baling ikan pun tak nak makan ikan pun tak nak ketuk nak sedapkan hati kau cakap je nak suasana Ha ha ha. Mantap. Mantap. Video video video. Video Besar ni. Antari. Oh, aduh. Tak ada. Ni bagi bagi bagi bagi eh bagi. Mama, mama. ini sedang banjir ketinggian air satu bungkus izin untuk evakuasi laporan selesai hai guys jadi ini saya mencoba untuk mencuci 译。 Bogor, Komandan, situasi saat ini sedang banjir, ketinggian air satu dengkul, izin untuk evakuasi, laporan selesai. Hai guys, kali ini saya coba untuk mancing di awan nih. Oke, untuk spotnya seperti ini nih guys, airnya hitam sekali. Nah, kayak ya, ikan Sabe, guys. satu dengkul izin untuk evakuasi laporan selesai Hai guys kali ini saya coba untuk mancing di bawah nih Oke untuk smacknya seperti ini nih guys airnya hitam sekali ya ya banyak ikan besar di sini guys Wih mantap sekali guys Oke guys

sedang banjir ketinggian air satu dengkul izin untuk evakuasi laporan selesai Gini belum mancing ni guys Kau tengok yang balik Okey ah, untuk ha, sepotnya sebab terus makan ni guys ha, Yang mana kau kawan nak cakap Ini main tak suasana gitu Tak ada ikan pun nak suasana ni ah, guys Dia benar ni sangat dia tak suasana ni guys Mana dia ikan pun tak nak makan Ikan tu tak nak ketuk Nak sedapkan hati kau cakap je nak suasana Kita cuba mancing Wish, Kita cuba mancing ni guys Kali lepar ni guys Kita ada strike ya Cuma sekali lempar aja ni guys Langsung strike Mantap guys Wih ini kenapa ya guys warna hitam sekali dan gabus guys month ya aku semua menghancurkan untuk lu selalu kamu tak aku yo eh? kenapa balik kamu Thank you.